Yo no canto, digo palabras con estilo Con un pantaleta y me fue tan fino tiempo no sé qué a mi estilo Yo siempre ando con todo lo mío Pase lo que pase no voy a bajar Yo en la música voy a trabajar A mi madre una casa le voy a comprar Con mi cadena yo voy a brillar yo no canto, digo palabras con estilo Con un pantaleta y me fue tan fino Tarde o temprano que a mi estilo Yo siempre ando con todo lo mío Pase lo que pase no voy a bajar Yo en la música voy a trabajar A mi madre una casa le voy a comprar Con mi cadena yo voy a brillar eso fue que a mí me quieren bajar Pero tengo gente que no lo van a lograr Alguien me dijo que los dos yo no tengo que tirar Consejos de la vida que no voy a olvidar Toda esa mente que solo hablan Hablen tranquilo porque a mí no me importa Lleno de felicidad voy a llegar Con todo esto la soledad voy a abandonar yo no canto, digo palabras con estilo Con un pantaleta y me fue tan fino Tarde o ya es mi estilo Yo siempre ando con todo lo mío Pase lo que pase no voy a bajar Yo en la música voy a trabajar A mi madre una casa le voy a comprar Con mi cadena yo voy a brillar Yo no canto, digo palabras con estilo Con un pantaleta y me fue tan fino de o que ya mi estilo Yo siempre ando con todo lo mío Pase lo que pase no voy a bajar Yo en la música voy a trabajar A mi madre una casa le voy a comprar Con mi cadena yo voy a brillar Dice que yo nunca salgo al parque Porque estoy en mi casa haciendo arte Todo lo que hago lo hago de mi parte Yo manejo un flow tan cabrón Que toda su gente quiere andar conmigo Y mientras más pasa el tiempo Yo me lleno de más talentos Sueño con un Ferrari y poderme comprar Quiero soy mujer poderme pasear Yo aunque me cueste yo sé que voy a llegar yo no canto, digo palabras con estilo Con un papeleta y muy fino Todo el tiempo sé que era mi estilo Yo siempre ando con todo lo mío Pase lo que pase no voy a bajar Yo en la música voy a trabajar A mi madre una casa le voy a comprar Con mi cadena yo voy a brillar